had lost versus Mao's in the best mm. of hmm. one. Heading into a best of three, were you feeling confident that you could win in best of three? Uh, yeah. Like, we lost before against them, like, when we Major Hill foi, indiscutivelmente, o melhor Major da história do CSGO. Não tem como. Eu tava lá presente, foi o primeiro Major né, que eu presenciei, que eu fui. E esse Major, rapaziada, foi tão top que eu tenho certeza absoluta que até 2024 teremos outro no Brasil. Tenho certeza, não tem como. O próximo Major sabemos que será na França, né? O Major de maio, maio de 2023. Porém, o segundo Major de 2023 não sabemos ainda. Muito menos os dois de 2024. Eu acho que teremos mais um aí no Brasil. Seja no Rio, São Paulo, Recife, tanto faz. Precisamos menos de mais um Major aqui no Brasil. O espetáculo precisa ser repetido. E rapaziada, nesse vídeo eu estarei mostrando para vocês os 20 clipes mais vistos do Major Hill 2022. Por que os 20 clipes mais vistos? Os mais vistos são os mais virais, Falando sério? Se viralizou, é porque algo muito da hora aconteceu no clipe. Seja uma baita de uma jogada, possível grafite, algo muito engraçado, não sabemos. Mas algo aconteceu pro clipe viralizar. Então vem comigo, ó. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Confia em mim, esse vídeo aqui tá top. Vale a pena assistir até o final. Já agradecendo vocês aqui, ó. 792 mil inscritos. O meu sonho é ter um milhão de inscritos. Falta pouco. Se você puder se inscrever no canal, eu vou ficar muito grato. É um clique que pra mim faz toda a diferença. Ativa o sininho também, se puder. E se você já é inscrito e quer me ajudar, deixa o like no vídeo. Com muito like, o YouTube divulga esse vídeo para mais pessoas. Logo, eu ganho mais inscritos. Então, deixa o like, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, deixa o like e se inscreve. Enfim, vamos lá. O mês já acabou, a K-47 já foi sorteada, porém, ainda tem o sorteio das 5 facas Doppler, CSGO.net, o melhor e mais seguro lugar para você abrir caixas e ganhar skins de CSGO. Use o cupom RIO2022, o link do site e do formulário você encontra na descrição. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avaliar. Crash, jogador da Sprout, perguntando se pode xingar da transmissão. Your PKM staying? tem Actually, actually. Uh, can I say uh, the F word? Uh, oh, let me check before you do. Okay. Yeah. Let me check before you I do. Man, many people will Mr. like, like Mr. Producer he, Man. He deserves can it. hear me. Is Refresh allowed to say profanities such as he just intended to? All right, you're allowed, so Refresh, let's make sure you've got a close-up and whatever you'd like to say, Say it now. <laughs> o décimo nono clipe mais visto, mano, Simple. O Simple, no jogo contra a Fúria, eu tava lá. Ele entrou cheio de marra. Com a mão na orelha, escutando a vaia, ganhou o primeiro mapa, levantou, colocou a mão na orelha de novo. Aí na hora, né, que perdeu, a torcida deu aquele tchauzinho, ele mostrou o dedo do meio. Mas, pra quem não tá ligado, ele não mostrou o dedo do meio porque a torcida tava vaiando e dando tchau. O que aconteceu é que alguém cuspiu nele. Isso é zoado, tá ligado? Justifica o dedo do meio do Simple, tá ligado? Aí o cara que cuspiu, mano, meteu o louco, né? emo. Mas ganhar aquele jogo foi muito prazeroso, tá ligado? Ver o Simple saindo, mano, chutado. Suado, cê é louco. And after that, they come back. O 18º clipe mais visto, na minha opinião, o clipe que a Valve poderia cogitar em um grafite. Semifinal do Major, segundo mapa, um round muito importante. Tava 13 a 11 para Outsiders e o Jamie tava sozinho no round contra três jogadores da Mouse. Um round complicado. De um lado, Frozen, Dexter e Torce formados, a bomba plantada. Do outro lado, o Jamie, que já tava 22 7 na partida, enfim. Não tava full life, mas tinha uma AWP na mão. Uma AWP, uma smoke e um kit. Se a Mouse ganhasse esse round, e era o mais provável, Outsiders não iria quebrar, mas a Mouse ia colar, tá ligado? Mais um round empatava o jogo. E, mano, de início, assim, nem o Jamie acreditava muito. Ele quase recuou, assim, pra guardar, mas, mano, do nada, deu um estralo na cabeça dele, que ele decidiu ir. E o que acontece, mano, eu acho que merecia um grafitezinho ali no overpass. Eu acho, eu acho, eu acho que merecia. Não só pela jogada, mas pela importância dela, pelo que o Jamie fez nesse Major, mano. Isso foi loucura. A second avenue of attack. He's done it again to keep Miles going. I don't even think James realizes he can actually save. James? Ele quer, o homem sentiu alguma coisa. O, hum, o homem desse sentiu alguma coisa. O homem sentiu alguma coisa. Ele vai tentar some prison pressure. He's still gonna go for it. Só não entendo como esse clipe que veremos agora foi mais visto, né? Porque foi um clutch também 3x1, só que muito menos importante, tá ligado? Na minha opinião, muito menos bonito também. Wonderful, sozinho contra três jogadores da Liquid, fez isso aí. Created, bomb, planted. Siren. on the way. Woo! Snappy out of a liege, that one. Straight to the head of Siren. And that will deter. Wonderful. A fresh reload and a new fight. Oh dear! Oh, dearie me! Wonderful's got three and four required. OC's full HP. He should have this every day of the week. There is a kit for Wonderful, so can play this time, jiggle through. He'd need a perfect headshot. Two to the dome. OC has to really tough his... Ah! stunning from Wonderful! Próximo clipe, o round final do Major, o round que consagrou Outsiders campeão. Chip damage. That that's not the way you want to start the round. That. Yeah, straight onto Yami. He wasn't even trying to give him the fight. Well-placed Molotov kick. It's definitely done his homework. Posturing to try and break through. Jane with a side smoke. Just to establish that elevated angle on Jail. But Kick has just trying to walk through. He's caught them out one down. Javi needs to hold on for his life, for his major life. But down goes Cadian as well. It's Flit. Takes another giant leap towards that trophy. Javi and Stown quaking in their boots. He needs these. He needs a double. They're too good. They're way too good. Heroic. Shattered. Nothing to say on this second map of play and Tessa's tasked with an impossible one. Outsiders have been perfect. And in Rio de Janeiro, Intel Extreme Masters 2022, he tries his luck. With every passing second of that bomb, the Outsiders prepare to start their celebration. muito, tá ligado? Mas os caras da Liquid brisaram. 15 clipe, a parte mais bonita desse Major. A torcida brasileira cantando e o time, que no caso, o time da Fúria. 14 clipe mais visto, mais uma vez, Wonderful. Agora ele se safa de morrer e o cameraman vai e foca em um torcedor engraçado. He's got 17 kills before being shut down here by Wonderful. But you to die right now, but even that's been taken away. Two seconds left in the round here. Wonderful. He gets one more. He's going to keep picking it up. Oh, they do so much damage and a no scope at the end to take down Cadian. That's expensive for Heroic. I don't know. Yeah, I was. going to say I don't know if that's worth it. That's a lot. Nesse Major também teve o Simple humilhando o Zayu com um one tap. But off of that one error, you can see Vitality really snowballing in that position. So, again, yeah, no. Que é Zayu ainda, Okay. Welcome to the Major. Simple has arrived. Lembra que eu falei do Simple levantando e pedindo pra torcida gritar quando eles ganharem o primeiro mapa, Nuggets? Então, é o próximo clipe. Slipping through their fingers a of kills, but sympathy and the symphony comes up for Huge turnaround, going the distance, Simple playing the villain. Everyone hates him right now. Ela quer ter o meu Oi, Oi, agora a jogada que seria grafite se tivesse sido feita em um, uma partida muito mais importante, uma final, uma semi. É, foi lindo. Pode que ele cagou um pouco? Sim. Mas só consegue quem tenta. Axel, not having much to report on his walk. In, oh. On the boost! Oh, oh that Axel! Leaping one tap nonsense! We get to see it now, Axel. What? No! What on earth is that? I'm sorry? Disgusting! What? Chegamos no top 10, e se tem highlights, tem jogada boa, tem pinada também. Nada feia. Counted for. One flat rope might be in the position to win the whole damn thing. And yeah, Chopper looking the wrong way. One oh, flat rope out of ammo. This is has gotten a little oh, closer oh, no. than maybe it ever needed oh. to be. Oh, man! One versus three down to the 1v1. A wonderful... Oh, he doesn't know. He doesn't know. Hang on a moment. Hang on a moment. Now he knows. Now he oh. knows. And that's a quick turn. Nono lugar, Fúria ganhando um round muito importante. Com a torcida gritando de fundo. Isso aqui foi sensacional. Pena que não adiantou de nada nesse mapa, porque a Fúria perdeu né, a Nuke, mas depois ganhou. Mas enfim, foi legal. Foi legal de ver. Will it accomplish anything? No, it's dead right away. Perfecto. Back of the bomb site. Needs to hold on. The cavalry are not here yet. The reinforcement. E esse 3x1 do Cajun? Quem lembra? Quem viu? He couldn't win this fight last time. Oh, Jumbo! Oh, nice shot! Taking down Wonderful. Opa! Que isso? 15 seconds. He's going to make a run for the B bomb site. He wants to play this to the limit of the round again. 8 segundos, 7 segundos. Meu amigo, será que ele chegou? Chegou, plantou, plantou. Meu amigo. Caramba, essa posição que ele foi, ele vai ter que ir embora. Aí ah, ele vai ter que ir embora. Joga muito card, hein, Gal? Meu amigo. I believe that he dodged him by a second. Chopper has no idea. He's down in the water. Katie, he's got him! É, olha ele, que loucura! Cadê tá a imagem dele? Vamp grafite! Lembra que eu falei que a nave foi vaiada quando os caras entraram? Então, esse clipe aqui tá no nosso top 20. Não! you, you know. Yeah. But I think Simple is just trying to go for that. I think obviously you can tell that <laughs> he's playing with the crowd he wants it mais um momento da torcida brasileira cantando, empurrando a fúria. Met with resistance. on the Spirit side. You saw that one quick, maybe trying to use this atmosphere. Right, you know in-game leaders in the past have used loud environments yeah. like this to run quick struts, and Chopper cracks it open, but it's safe again to stop them before they can get too out of control on the side. This is a barn burner. They can take the lead. They can take the lead for the first time in this game. agora, o momento mais emblemático do Major para os brasileiros, que foi o último round da Fúria, a Mirage contra a Navi, quando a Fúria classificou para semi, tirou a Navi do Major, mano, isso foi inesquecível, cara. STY Perfecto. It is over. Esse torcedor foi abrir uma caixa no Major. A câmera filmou na hora e algo inesperado aconteceu. Outsiders, they're be at 13. And you're exactly right. That was a massive risk to go for that retake with this kind of economy. It's a timeout They're third. They do not have a lot of funds to play with. Chegamos no top 3 e aqui uma mina que eu não faço ideia de quem seja, dizendo que eu sou bonito. Entendi. you have to rate him from 1 to 10. He's <laughs> cute. He's handsome. so one, one to ten. What would you say? <laughs> Nah. What do you mean? Like one is ugly and ten is beautiful. What would you rate him? No, he's beautiful. Brincadeira, rapaziada, o clipe original é esse daqui. Look at this guy and you should you have to rate him from 1 to 10. <laughs> He's cute. He's handsome. so one one to ten, what would you say? Now, what do you mean? Like one is ugly and ten is beautiful. What would you rate him? No, he's beautiful. <laughs> Handsome. Thank you, Eva. Thank you. Segundo lugar, namorado que trollou a namorada. A câmera pegou neles ali e ele trollou ela. Everything they've discussed is all they've got. And Outsiders, no timeouts left. Cyclone has no chance to get involved in the conversation for if they're going to make this comeback happen. E o clipe mais visto desse Major. Olha, engraçado, hein? Ia rolar uma entrevistinha, só que vazou alguém de fundo, trocando de camiseta peladão. Esse careca aí, ó, não é o careca do Brazzers. Esse daí é o Creams, o jogador da Fnatic. Vazou, pai. Esqueça. Será que tá no shape? Não sei, não deu pra ver. Heading into a best of three, were you feeling confident that you could win in best of three? Uh, yeah, like we lost before against them, like when we were playing in Rotterdam, it was one tournament ago, and we lost Inferno as well, like, but the match we won, and Esse foi o vídeo, rapaziada. Lembrando, ó, todos os dias, dois vídeos novos. Se você curte um conteúdo da hora do CSGO, esse canal é perfeito pra você. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas para não perder nenhum vídeo. E é isso daí, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou!